ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አላችሁ እኔ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ለአይነት የሚሆን በጣም ቆንጆ እና ፈጣን የድንሽ ጥብስ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ቀይ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ ድስት ውስጥ አስገባና በራስ ውሃ በስለዋለሁ ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ አቁላልቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ ትንሽ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የቲማቲም paste አስገባለሁ። የቲማቲም paste ቱን ልክ እንደዚህ ከነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ ጋር አብራችሁ ስታቁላሉት ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው። በዛ ላይ ቲማቲም ቲማቲም የማይልም እንዳይቃጠልብኝ እሳቱን ቀነስ አድርጌ በደንብ አቁላልቸዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አንድ ላይ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባለሁ። የቆርቆሮ ቲማቲሙን ካልፈለጋችሁት ፍረሹን ቲማቲም አነሳ አነሳ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ቲማቲሙን በደንብ አቁላልቸዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። ቀደም ብዬ ድንች ለጬ በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌና አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ድንቾቹን አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር አብሬ እያቁላለሁ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ lemon pepper አድርጋለሁ። ደረቅ የጦስኝ ቅጠል ትንሽ አስገባለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን አስገቡት። የድንሽ ጥብስ ወጡ መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በቂ ነው የምትሉትን ውሃ ከልሳችሁ አብስሉት። ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። እስቲም ሆኖ እንዲበስል እሳቱን ቅንስ አድርጌና ከድኛ አበስለዋለሁ። የድንሽ ጥብስ ወጡ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ተደርጎ በስሏል። ከላይ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገባና ከእሳት አውጠዋለሁ። በጣም ቆንጆ የድንች ጥብስ ወጥ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አንዴ ከሰራችሁት ደጋግማችሁ ነው የምትሰሩት። እመኑኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።